Eh, soy Macarena Polo, eh, diseñadora de ambiente y objeto de la Universidad de Desarrollo. Bueno, mi producto es un packaging para fruta. Nace una fruta chilena que se llama copado, que no en ningún lugar del mundo. Bueno, esta fruta es muy hidratante, pero es muy débil y, poco durable. Entonces se creó la necesidad de hacer un packaging que la, que la protegiera como una segunda piel y además le hiciera durar en el tiempo. Después del copado diría para otro tipo de frutas esféricas, siempre pensando en potenciar la exportación del país y por eso se eligen frutas, las frutas esféricas que más se comercian en Estados Unidos y en Europa. Bueno, la importancia del material, en lugares lugar, es que fuera impermeable y aquí estar en contacto con las frutas. Empecé a probar con distintos tipos de plástico, pero unos se comportaban con mucha dureza, poca flexibilidad y otros como la silicona, por ejemplo, con excesiva flexibilidad no soportaba el, contenido. Lo que siempre me dio mejor resultado era el papel como una mezcla perfecta entre la flexibilidad, la dureza y la firmeza para sostener la fruta y eh, como sabía que tenía que ser impermeable busqué un papel impermeable y en este caso y el Yupo, que es un papel que se ocupa mucho para las cantas de navegación, todo lo que tiene que ver publicidad con agua, por ejemplo la publicidad del esquí y la verdad es que funcionó muy bien, oportunidad. La verdad es que yo voy a buscar una oportunidad para poder eh, desarrollar esto de manera industrial. En Chile es muy complicado, que requiere mucha mano de obra eh, y yo creo que, allá podemos disfrutar la oportunidad de poder producirlo ha sido una experiencia de mucho trabajo, no ha sido fácil, pero ha sido muy enriquecedora. La verdad es que he conocido gente que me ha guiado mucho, lo agradezco también muchísimo. Pero bueno, yo creo que siempre cuando uno pone el esfuerzo y, las ganas y el entusiasmo puede llegar a, a Milán. <laughs>